Única resposta posible ante esta crise. E decía vos, e cales son as claves desta crise? Pois, vou vola resumir, en moi poucos enunciados, casi, casi lacónicos. Para empezar, Estado español, retomando o que decía, pero agora esquematizando a miña diagnose. O Estado español, o deseño, o deseño feito durante a transición e plasmado da Constitución Española, que xa quixera, insisto, xa quixera eu que esa Constitución estivese vixente no senso de que se estivese aplicando, que se estivese respeitando. O modelo do Estado Social de Dereito ao que me refería está subvertido nos valores que o definen e convertido por obra do poder político no que un pensador bretón francés, profesor tamén en universidades americanas, nun libro espléndido de hai uns oito anos, denominou Estado penal. Pasouse do Estado social ao Estado penal. Do Estado providencia, do benestar, ao Estado penitencia. O modelo economía social de mercado está suplantado hoxe de maneira absolutamente agravada nos últimos dous anos e nos últimos seis ou oito meses con un salto brutal cara a grabación aínda mellor está suplantado polo darwinismo social legalizado ao servicio da omnipotens lex de que chaman os mercados e que sabemos que os mercados son realidades virtuales ou son artefactos de regulación pero non son autómatas, nin son robots. Os mercados están dirigidos por xente que é a que toma decisións. O señor que acaba de enfrentarse agora no goberno eh, grego ás pasadas eleccións é que vai Mateus Salidei xa non está, xa hai un presidente do goberno para este período provisorio hasta que xa se, a, a, non a segunda volta, senón a a segunda convocatoria das eleccións porque non había má formación de maiorías posibles no goberno grego ese individuo estivo ao servicio de Goldman Sachs que era un deses grandes factotos causantes do reventón aquel da caída de Lehman Brothers e todas aquelas historias en Wall Street pero que ademais foi o que lle deu, dende aí, e do o Banco Central Europeo, vía a todas as barbaridades que fixo o goberno de Caramanlis cando empezou a resultar aquilo que logo se descubriu de que había unha doble contabilidade pública, e eh, que a auténtica non tiña nada que ver a falsificada. Pois este tío estaba aí, poñelo. Bueno, a consecuencia cal é? É moi simple. A consecuencia é que son eses poderes os que están subvertindo completamente o modelo, no caso español, do, da Constitución do uh, Economía Social de Mercado. Pero, en terceiro lugar, está en crise o modelo do Estado das Autonomías. E non está en crise porque haxa buratos tamén financeiros nas autonomías, que sí que os hai. Pero xa vedes o que está saindo a relucir, que os buratos máis grandes están en tres autonomías gobernadas dende hai non sei cantos lustros polos mesmos que acusaban as autonomías de ser a causa do problema. Castilla, León, Madrid, Esperanza Aguirre, a Valencia do famoso Camps. Non, non, non é iso o problema. Iso é un problema, un problema de corrupción. Pero está en crise o Estado das autonomías porque está esgotado. Nuns casos por saturación ou por colapso, que son os casos de Euskadi e Cataluña, porque se convertiu nun corsé que xa non é abondo, non deixa marxe abondo para, para, para funcionar eses povos con esa vitalidade e con esas capacidades de autoxestión que demostraron. en outro caso, que o galego está esgotado por inanición. Porque a autonomía galega, que é do mesmo rango que a vasca e a catalana, aínda que ese rango constitucional que diferenciaba estas tres das nacionalidades históricas das demais, como sabedes, a partir dos anos 80, co propio eh, a doutrina de Alfonsito Guerra, el canijo, de Café para Todos, fonse equiparando as autonomías que eran simplemente por de carácter regional ou pluriprovinciais, uniprovinciais, as históricas, Bueno, eh, no noso caso, a diferencia de Euskadi e Cataluña, a autonomía galega sempre estivo maioritariamente os institucións eh, ocupadas por delegacións en Galicia, como queria chamalo, de forzas de ámbito estatal e non por forzas autóctonas. E eu non son chovinista. A min eh, non me vai o de eu son galego, eh, a miña nación e non sei que, non é esa cuestión. A cuestión é moi simple. Era o que eu decía no Parlamento moitas veces. E o que eu vivín que lle ocurría, por exemplo, a un presidente de goberno galego, que era unha persona honesta, e unha persona que pretendía e que tiña que era Fernando González Laxe, que durou dous anos. Que cada vez que había conflito entre o que interesaba para a cidadanía galega e, polo tanto, para, para o ámbito da acción da autonomía e as razóns de Estado e a estrategia de Estado a nivel de poder central, o dilema era moi simple para el. Si eu actúo como presidente dos galegos e das galegas como presidente da Xunta de Galicia e entro en, en, en conflito, provocou unha crise a nivel do partido do que formou parte e unha crise co goberno central. Recordades aquela historia da transferencia da sanidade? Da creación dos Sergas que non logrou que se crease. Era un caso. A cuestión das condicións do sector pesqueiro galego no ingreso no mercado común europeo na Comunidade Económica Europea, e da conserva do sector conserveiro, as condicións de ingreso da agricultura, da gandería sobre todo, etc. etc. Por lo tanto, ou facía así e a consecuencia crise, ou baixaba a cabeza, acababa asumindo, aceptando, pregándose as condicións de Madrid e perdía credibilidade como presidente do, dos poderes autonómicos galegos. Esa situación deuse constantemente cando non foi simplemente que os que viñan aquí estaban para ser correa de transmisión das estrategias que se deseñaban a nivel de Estado. Na última fase, país absolutamente evidente, co actual presidente da Xunta de Galicia, onde eh, realmente eu chamolle a ese goberno, digo que a primeira vez que non hai un goberno autónomo, ni siquiera que garde as formas, que é simplemente unha brigada de demolicións, de limpeza étnica e de cocidio. Por que? Porque do que se trata borrar do mapa a nosa existencia, non? Incluso a nosa identidade como pouco, porque é moi fácil. Unha vez que ti consigues que as persoas non saiban quen son, eh, son moito máis fáciles de convertir en servos. E iso é a función e o objetivo primordial. Por lo tanto, o modelo do Estado das autonomías no que atinxe as realidades que somos, según a Constitución Nacional Históricas, por lo tanto, que somos povos con cultura propia, con idioma propio, con historia propia, etc., etc., que podemos perfectamente encaixar dentro do ámbito do Estado Nacional do Estado Español, pero sempre con as fórmulas que respeten a nosa identidade, que exercitemos a nosa soberanía, como sería, evidentemente, un deseño constitucional federal, que era o que reclamaba o nacionalismo galego nos anos 70, as bases constitucionais para a participación da nación galega no Pacto Federal non era para facerse independente, de acordo? Ou é así, ou senón, non se corresponde coa realidade. E finalmente está en crise o modelo de eh, eh, artellamento español coa Unión Europea. Por qué? Porque está en crise a propia Unión Europea. A consecuencia é que estamos ao final dun ciclo histórico estamos nunha fase de transición a tres niveis. A nivel do sistema mundo, a crise da que estamos falando, a etapa actual da crise, a conversión desa crise nunha recesión e en Europa nunha grande depresión, que é o que está acontecendo, aínda que non lle fagan caso a premios nobeles eh, que non son nada extremistas, nin marxistas, nin trotskistas, como Paul Krugman, como Joseph Stiglitz, que foi director do Banco Mundial, que son simplemente xente asisada, reformista, que di isto non pode ser, así non se vai, o único que facedes é agravar a cuestión. Bueno, pois estamos nunha fase de a crise de hexemonía que remata un ciclo histórico e que está actuando como crise de hexemonía e como caos sistémico en todos os espacios todo acontecendo nos países árabes, o que está acontecendo no Oriente Medio, etc., etc., son perfectamente mostras de que estamos non unha situación do que se chama caos sistémico que é a fase final dunha crise de hexemonía, da hexemonía estadounidense, aínda que ese enorme dinosaurio, hm, por moito que esteña nunha crise moribundo, os coletazos poden facer destragos impresionantes. Non? Estamos ao final dun ciclo histórico tamén na construción europea, porque a Unión Europea actual está nunca lexión de podes ou se remuda primeiro a, a, os criterios de política económica, social e cívica da actual Unión Europea ou senón isto reventa ou extinguese. O euro ten os días contados como non cambien de política monetaria como non cambien de concepción do que é a política fiscal, porque é unha barbaridade, por arriba da barbaridade da política monetaria no sentido de que, con todo o que vos contei, de que os bancos non, de Estado non poden financiar os Estados, que o Banco Central Europeo non pode financiar a través da Unión Europea aos Estados membros ou a propia Unión Europea. Por riba eso, resulta que, claro, a consecuencia é que o Estado español, se, estuvese, se non estuvese no euro, se estuvese nunha zona monetaria europea, pero coa súa propia moeda peseta, podía defenderse devaluando. Devalúa a moeda e automáticamente xa se sabe que o efecto é que se abaratan nos mercados exteriores o que ti produces e exportas e encareces no mercado interior o que ti non produces e importas, co cual a balanza empeza a mellorar e entón empezas a ter ingresos de fora, de acordo? Non podes devaluar. Pero en cambio sí que non hai un sistema fiscal europeo con unha política fiscal, unha política tributaria e política orzamentaria que tamén se fa a cargo da cousa, de maneira que a nivel de Bruselas, para entendernos, manexan a política monetaria, a moeda cunha moeda única, que é un corsé, e en cambio non manexan a política fiscal. E eu teño explicado, incluso mm, xa antes de que isto acontecese, con un exemplo moi gráfico, unha metáfora moi gráfica, un auto ten dos pedales fundamentais, un é o acelerador e outro o freo. Ora, te imagínate que ti te dan un auto no que manexas acelerador pero ti non manexas o freo. Por non decir un auto no que ti podes manexar o cero, pero non podes manexar o cero que te manexan de fora. Pois eso é o que significa que un Estado membro non poda manexar a política monetaria propia, por lo menos, no que ya atinge, e que, en cambio, só poda manexar a política fiscal e viceversa. É ese disparate así de simple. O grave é que os parece que os grandes gurús da economía do establishment consideran que isto o feten no Fondo Monetario, no Banco Central Europeo, na Comisión Europea, etc. etc. Todos eses organismos que, por lo visto, sei que foron elexidos todos por sufragio universal. Eh? Os dirigentes do Fondo Monetario Internacional foron elexidos por sufragio universal, universal, por todo o planeta os membros da Comisión Europea, empezando polo, polo Durao Barroso ese, Lembrades do Durao Barroso na época das Azores, do trío das Azores, eh? que bien, por servicios prestados, me enteron aí, na invasión de Irak, cando fora a invasión de Irak, con Asnar, Tony Blair, que logo convertido en Tony Blair, e finalmente en Tony Brady, e con, naturalmente co autobús. Bueno, Xenca tamén foi elegido, todos, por súa universidade. E naturalmente o Banco Central Europeo tamén, son designados polos poderes financieros. Por lo tanto, esa situación ao que conduce é que está a Unión Europea con un deseño que está todo potos patas arriba, como di eh, Galeano, Eduardo Galeano esa expresión de está o mundo patas arriba, está a Unión Europea patas arriba e a construcción da Unión Europea está feita patas arriba. Está completamente ao revés. E por eso non nos pode funcionar. E estamos nunha situación que, xa digo, ou se reconduce eso, veremos que pasa en Grecia, pode empezar a abrir unha portiña por aí, veremos que capacidade ten de manobra o novo presidente da República Francesa, veremos nas próximas eleccións en Francia que pasa coa esquerda que lle deu o voto na segunda volta para as presidenciais, se aí hai un, tamén unha especie de proxecto común razonable, e se se consigue cambiar as cousas, pero aínda que se consigan cambiar as cousas non se resolve o problema. O problema só se resolve solamente hai un proceso de reformulación do proceso de artellamento europeo a nivel político os criterios básicos que son os criterios da Europa dos cidadáns, Europa dos povos e Europa social que non están rifados con que sexa unha Europa próspera economicamente e que teña unha economía que sea capaz de un modelo productivo razonable e eficiente, sempre que se cambie tamén o modelo productivo a nivel mundial de maneira que sexa sustentable. Pero esa é unha temática non me corresponde entrar. E, polo tanto, a consecuencia de todo eso é que Se engadimos que dentro do ámbito do Estado español tamén estamos ao final dun ciclo histórico, entón xa temos tres, tres dimensións na que estamos ao final dun ciclo histórico. E estamos ao final dun ciclo histórico, dun ciclo político na historia. E o ciclo aberto coa transición a que me refería ao comezo da miña, da miña charla. Os que vivimos aquelo sabemos que, bueno, podes argumentar que era a única vía posible, que calquer outra fórmula de transición máis drástica de creada democrática podría ter ensanguentado a península, bueno, península non, porque Portugal fixe unha revolución sin unha pinga de sangue, e sin disparar un tiro. Pero bueno, por lo menos el Tiberia se sabemos que é talante diferente. Pódese. Pero o que non se pode é que daquela dixesen que a medida que avanzase o proceso, que se consolidase a democracia, que empezase unha cultura democrática, que se podería ir avanzando nese momento a Constitución que fose exactamente ao revés, que hoxe esteñamos máis atrás do que estamos en 1978. Por lo tanto, ese final de ciclo, a min recórdame, nesta segunda restauración borbónica, unha situación análoga á que se topaba a primeira restauración borbónica nos anos 20 do século XX. E non ten outra saída que unha reformulación a fondo, unha segunda creva democrática e unha segunda queda democrática orientada por principios republicanos dunha vez. Principios republicanos que son principios de valores republicanos antes que unha construcción xurídico-política republicana. Eu levo insistido nesto arreo nos últimos anos. A república é unha cultura, son uns valores, son unha maneira de entender a convivencia entre os cidadáns. Son os principios básicos onde a solidaridade, a fraternidade, a igualdade, etc. etc. Son a, a República, decía, ainda recordaba ainda hai pouco Antonio Domènec, un dos fundadores da revista Sin Permiso, eh? catedrático en Cataluña, un bello amigo, decía hai que ter en conta que a, eh, a cultura republicana, os principios republicanos, a república, entendida como tal dende os tempos dos ilustrados escoceses e británicos do século XVII e XVIII, de Adam Smith, do que tanto se ten falado, como pai da economía liberal, do mercado, etc., etc., é a sociedade onde ningún cidadán domina a outro. Ese é o principio clave. Bueno, pois ten que ser con postulados de cultura republicana e ir cara unha remuda a fondo. E, naturalmente, nese contexto, está esgotado o ciclo de autonomía galega. Na última ocasión en que por parte do nacionalismo se fixo o intento de reformar o estatuto para diante, eu elles facedeo, incluso colaborei no deseño, pero decíalles dúas cousas. En primeiro lugar, eu coido que están a marearnos a perdiz, Está en María Rosa Perdiz, eso está votado, xa acontecera o do, o do caso Plan Ibarrenche, mal chamado así, da reforma do Estatuto Vasco, xa estaba xa estaba eh, nas pedras o, as reformas do Estatuto Catalán. Eu creo que o que pasa é que están a marearnos porque eh, do que se trata é de que todas as autonomías empecen a pedir reformas do Estatuto, co cual outra vez o café para todos de outra maneira e que, en definitiva, ademais, en segundo lugar, non é xa tempo de reformar estatutos. É tempo de ir plantexar unha reforma da Constitución a fondo para poñela ao día. Porque, entre outras cousas, todos os cidadáns españoles menores en este momento de cuarenta e tantos anos, de casi 50, non tiñan edade para pronunciarse sí ou non, a Constitución de 1978. Entón resulta que se está mantendo eh, se está mantendo o principio de que a Constitución non se pode tocar, que non se pode tocar, do Estatuto non se pode tocar, non se pode reformar. Oiga usted, pero usted sabe o que pensa toda a cidadanía que ten hoxe menos de 50 anos. E que, por tanto, se agora ten 50 anos, pois tiña eh, 20 anos no no 82. E se tiña 20 anos no 82, 78 tiña 18, xusto. A de menos non puido votar. Esa non conta. Esa é a maneira en que todo o proceso de evolución, de, de consolidación da democracia, de avance de, de, de cultura democrática, permitiría Eh, resolver as cousas que non se considerou posible resolver na fase da transición co exército como estaba, coa ameaza dos sables, co 23F en riba, etc, etc, coa Iglesia Católica, bueno, a xerarquía católica, pero se está pior. Por lo tanto, ese réxime está acabado. E o sistema e está en proceso de descomposición o que acaba o que está pasando con a magistratura, con poder judicial independente o esperpento da, da, da, no caso do presidente do Tribunal Supremo. Pero vamos, é que é, é, eso non se, non se concibe, eh, parece unha alcaldada. Eh, perdón para os alcaldes. Pero unha alcaldada, esas cousas que un dice non, non, en Francia eso non pode ser. E non son a perfección, é un país con moitas cousas. Non pode ser inimaginable. É inimaginable, inimaginable, porque o día seguinte é que non é que ocorran cantazos, é que, é que non podes saudar a ninguén pola rúa. Hai cousas elementais que non que non poden ser. Isto que está en proceso de descomposición. E unha das pezas que está en proceso de descomposición son as fórmulas de partidos políticos dos diseños existentes. En parte polo diseño e en parte pola evolución perversa que tiveron os aparatos dos partidos. Os partidos convertidos en aparatos, os partidos son pontes entre a cidadanía, entre a sociedade civil e o que se chama a sociedade política, a instancia política, as institucións políticas, son as pontes, mientras quais os cidadáns participamos na política. Os cidadáns temos unha vida que non é unha vida política, no sentido propio. Somos animais políticos, ten unha vida de moitos componentes, as relacións familiares, as relacións de amistade, o traballo, etc, etc. A cultura, temos unha vida na sociedade civil. Para participar na política están as, as forzas que eh, proxectan a nosa visión da realidade os nosos intereses específicos e son os partidos. De acordo? E participase mediante afiliación aos partidos e logo, se non, e ademais, ou ademais ou se non, mediante darlles o apoio para elegir representantes electos con programas e formulacións determinadas. Son pontes. No momento en que o aparato do poder se foi dis, desviando cada vez máis da necesidades da sociedade civil, da maioría social, esas pontes empezaron a romper. Os partidos ou ou regresaban ás fontes dos cidadáns e decían hai que reformular e temos que dar a cara, especialmente os partidos democráticos, de verdad, e os partidos de esquerda o facían eso ou senón serían arrastrados, convertidos en aparatos e cada vez ocurriu máis e isto é o que está acontecendo e iso dá lugar a que sexa necesario repensar e reformular eses instrumentos e empezando por reformularlos dende abaixo acabo é a razón pola que eu nos últimos tempos eu digo aos meus compañeros eu non son un home de partido Eu fui un home de partido. Fui un dos fundadores do Partido Socialista Galego na clandestinidade, no ano 63, nada menos. Fui un secretario xeral que ni siquiera se chamaba secretario porque éramos tan demócratas que uh, había o secretariado político colexiado. Non, o secretario xeral era colexiada e eu o secretario político. De que o 77, dende o 68, porque antes fora Paco del León, na primeira fase. Fui un home partido. Pero un home partido na época en que os partidos estaban precisamente para facer o que estou dicindo. Porque había que ver as brechas, porque había que ver as canes, porque había que chegar, porque había que lograr que a ciudadanía tuvese formas de expresión de combate frente a algo que era intragable, que era opresivo, que era antidemocrático. Bueno, pois pues eu chego á conclusión de que o aparato existente no Estado é antidemocrático, perdón. Non é fascista. Non hai un franco. Non hai unha A falange sigue existindo, porque non está ilegalizado, polo visto. Son singularidades celtibéricas. Pero vamos, non hai movimento nacional, sindicato vertical, todas as cousas, outras cousas xa eh, cada vez máis parecidas. Entón, eh, o que sí, eu mm, son disciplinado e asumo cando hai un colectivo como o caso noso do Encontro Mandiño que chegamos a, a, a ver que tiñamos unha serie de ideas sobre todo de regeneración ética da política dentro do nacionalismo de intentar que o BNG comprendese de dialogar de non sei que e pasou o que pasou isto final e eu, bueno, pois pues, imos contribuir a a xestación de algo que sexa novo e que non sexa unha nova marca e un novo aparato pero bello. O estilo bello, non, ten que ser algo novo. E o que ten de novedade o proceso no que nos estamos, no que estamos estimulando, é fundamentalmente eso, arrancar non da democracia representativa, non decir aos cidadáns que aí vos vai esta oferta, votade, apoiade, elixide representantes, senón na democracia participativa. Sede vos mesmos, na medida das vosas posibilidades, protagonistas activos da construcción de algo novo. Aberto. Aquilo de Castelao. Non poñades chata sobra mentras non esteña rematada. Hai sitio para todos. Que son resulten excluídos aqueles que chegan á conclusión de que ese deseño amplio que se está facendo pois que non encaixa por un lado ou por outro e ben, as portas están para entrar e as portas están para sair non sendo nas cadeas nos penales nas penitenciarías claro e entro neso eu exerzo de predicador de vello gaiteiro polas romerías ou como aquel don Jorgito en inglés, George Brown, que escribiu o libro precioso de la Biblia en España, que por Galiza foi moi coñecido, pero que non vendía unha Biblia nin paliós. Ainda que na Biblia en España, incluso sabedes ben que que serviu como punto de arranque da novela de Manolo Rivas de los, os libros arden mal. Non? Así que a isto viñen e eu exhorto-vos a que mm, pensedes seriamente a situación que hai, que eh, que a alternativa que ten que servir para o mundo labrego que está en proceso de extinción e ademais non o declararon especie protegida a diferencia o mellor de un canguro ou cousas polo estilo do mundo da galiza mariñeira que análogamente está no mesmo do mundo do do das clases traballadoras a terceirización, a precarización e agora bueno, a conversión prácticamente en servos do mundo do empresariado, cunha enorme concentración por arriba e desposesión. Cando escribira o atraso, recordo que tomara a idea un esquema que era de analistas do que xa fora daqui se chamaba o colonialismo interior, que dicían o bloqueo de exposición das burguesías regionais, decían eles. Non? E o fenómeno que empezaba a darse, o que estaba pasando co Grupo Barrio, o que estaba pasando... Oxe, que? Non? Verdad? Fenosa xa non é, o Banco Pastor xa non ten, as caixas de aforros acabaron con elas. Entón, por arriba, unha concentración e unha atomización para baixo. A proliferación dos autónomos, o proceso que se chama de proletarización do pequeno empresariado das clases medias, proletarización no sentido de convertirnos en xente que, eh, que, que, que carece da, da capacidade de xenerar os propios recursos para manter un nivel de vida mínimamente digno e un nivel e un espacio de actividade como autónoma, a perda de autonomía, a desposesión, etc. etc. E iso é o que se trata de, entre todas e todos, ir construindo o instrumento alternativa que sirva para Eh, para resolver, para darlle saída aos problemas da gran maioria social deste país en clave da nosa propia identidade, por suposto, porque somos o que somos. Este é un país, este é un povo, temos unha lingua, temos unha historia, non podemos non podemos deixarnos alienar diso porque senón, evidentemente, vannos mm, exterminar con toda facilidade. Temos sentimento de identidade moi, moi fortemente arraizado incluso eh, nos, nos estudios sociolóxicos que se facían nos anos 60, por exemplo, cando se empezaba a analizar estas situacións, estes estas realidades no ámbito, no ámbito español, as conclusións que chegaba era que eh, era o que, os que tiñamos o, o, o sentimento de identidade mm, máis arraigado de forma distinta, por exemplo, os vascos, pero non menos arraigado. O, que, que é o que non... A diferencia calera? A conciencia, ou seña, a racionalización deso, de acordo? A racionalización mediante a, a cultura, digamos, a cultura social e política do, do, do, do, que, do que chama a cultura política, non? É dicir, eu podo decir, cando a mí me decía unha persona, eu, eu son tan galego como usted, E eh, logo resultaba que había unha serie de cousas nas que realmente pois non se percibía moi ben que, que as súas posicións fosen congruentes co xo de tan galego, eu comprendía perfectamente que sentíase tan galego. E, eh, e iso, incluso nas enquisas, logo puñase de manifesto. E houve un proceso de avance moi importante no plazno de a traslación do que é o sentimento ao que é a conciencia, de acordo? Que son planos distintos pero que o, o sentimento, o, o mundo do sensible e o mundo das emocións, o mundo dos valores estéticos, etc., eso é tan importante como o mundo do raciocinio. Eh? E incluso ten moito máis peso, é dicir, en, dende Freud sábese perfectamente, non? Que o subconsciente é moito máis é que parte do, do da mente do cerebro que, que, que funciona desa maneira. Ten unha enorme importancia. Que pasa? Que uh, cando, por exemplo, os eh, Murguía. Hm? Murguía eh, di eh, que nós temos unha historia, e non é a que, a que se conta eh, o, o, que, o, que, o que fan de Galicia na historia de España hai que ver cal é a nosa propia historia, de acordo? Bueno, pois eso o que fai é decir, bueno, ah, entón nós temos a historia, non somos simplemente unha parte da historia de España. E o mellor resulta que a historia de Galiza eh, a realmente a historia da Galiza, da sociedade, do povo, non a historia dos reis, estas historias, a historia de verdad, a historia social, a historia tal, pois resulta que é casi o, o contrario da historia de España, de acordo? Do que se, do que se, sobre todo do que se, do que se historiaba como historia oficial. Bueno, ese é un paso, de acordo? Ou o de pensar que cando falar galego, falar mal, e falar español, falar ben, descubrir que, oiga, mire usted, o que pasa é que é un idioma que foi extirpado dos medios da escrita, dos documentos xurídicos, da administración, dende os finais do século XV, comento do XVI, de, do que escribían os mosteiros e os XVI, etc, etc, por tanto, convertirse simplemente nunha fala. E además resulta que no proceso de evolución, os grupos mm, de arriba, os, as minorías e tal, eh, pois isto pasáronse a, a, ao idioma do poder. E entón, pois claro, pois os, os señoritos falaban español e, e, o, e a xente do traballo, como decía Rosalía, que eran 85%, falaba galego e só sabía falar, non sabía... Cando Rosalía escribe cantares gallegos, que ainda escribe gallegos e non galegos, fíxate, cando escribe, cando publica cantares gallegos en 1863, eu moitas veces teño pensado, de, presta muller que escribe para, di ela, para os labregos artesán mariñeiros da soa xente do traballo no meu país é para quen quere escribir, é polo que escribe, por solidarizarse coa xente da baixo que, que fala o galego. Está escribindo nun idioma que nun país onde o 80% da poboación é analfabeta. Por lo menos, naquela época, mediados do século XIX. E o 15-20% que está alfabetizado está alfabetizado en español non sabe ler galego. E nin siquiera foron descubertos ainda os cancioneiros medievais. A descoberta dos cancioneiros medievais, o cancioneiro da Ayuda, o cancioneiro da Vaticana, etc., etc., dos vez Miquel, de, eh, de, eh, de, Miquelis, de, eh, Miquel, de, E son, entonces, xa, as, as cantigas de escarnio a primeira vez que se recopilan completas fai nos Rodríguez Lapa e edición que fai Galaxia en 1960 e tantos. Bueno, nada deso existía. Entón, hai que ter un coraxe impresionante e unha unha unha capacidade de, de, de utopía impresionante para decir, vou escribir non idioma, non país, que a xente a que eu quero dirixirme non están alfabetizados e os que están alfabetizados están en español non saben, por eso poñen o xiz en vez de o xiz, o J, etc. Todas estas cousas, de acordo? Bueno, ese é un paso. A toma de conciencia, cando as irmandades da fala dan o paso de decir son Galicia nación, somos nacionalistas, a primeira nacionalidade nacionalista é crear conciencia. Pero iso é importante para crear as referencias, o espello onde racionalizas e te descubres. Pero, o fundamental, é si a, a xente galega se sinte galega ou non. E se sinte galega porque porque porque non non non por non polo marisco, eh? Claro. Entón ese sentimento moi forte e o avance da toma de conciencia dase, por exemplo, as enquisas que se facían dende o ano 1980 ao 2000, era curiosísimo. Nas, na, cando as enquisas que se facían dicindo isto, mm, que se, que se considera usted só galego, máis galego que español, galego e español conscientemente, máis español que galego, ou só español. A evolución dese espectro era impresionante. Era impresionante. Chegou un momento en que só español non chegaba ao 3%. E chegou un momento en que só galego pasaba do 15% é que máis galego que español, máis galego, máis que español, sumado só galego e a eh, galego e español eran 80%, 80 tantos por cento. Eso non se daba en Cataluña, entre outras cousas, pola inmigración en Cataluña, de acordo? Que aquí non houve. Por lo tanto, non, eu coido que que precisamente por eso o máis grave cando se ataca os o imaginario colectivo, cando se ataca perversamente ao que son os elementos de identidade que son sentidos e que se van se está nun proceso de recuperación da racionalización de e da toma de conciencia. O que eu chamo a Galicia bífida, porque non é Galicia bilingüe, os que se inventaron esa cosa só para, para, para atacar o idioma inventaron de que si o, o, o galego estaba oprimindo todas estas historias eso é absolutamente perverso porque fai daño destrue nos puntos sensibles do que é precisamente a configuración da maneira de entender de ser a túa identidade, aínda que neso non chames que, estu, que és nacionalista, ni non fai falta. Non fai falta. Ao bloque, Cando pasamos dos... Cando chegamos 400.000 votos, Cando chegamos a segunda forza en votos de, de Galeza no, entre os 97 e 2000, a miña experiencia, eu teño unha experiencia, claro, aínda agora a xente me aborda pola rúa, verdad? E, e, en as leiras ou nos, ou nos peiraos onde sexa, a xente, porque teño pelo inconfundible, bueno, este obeiro, este obeiro, bueno. A xente que me abordaba, a xente que dicía que estaba de acordo con nós, un porcentaxe cada vez máis elevado, era xente, primeiro, que dicía, eu non son nacionalista, pero, uh, pero, pero a usted ou a ustedes apoios, porque defenden este país. Bueno, xa está. Uh, yo non hablo bien gallego e prefiro non hablarle eh, gallego porque non lo hablo bien. Pero uh, yo os apoio. Bueno, xa aprenderá usted. Iso é o que se chama camiñar cara á hexemonía, que non é ter a maioría dos votos, é ser a referencia respetada e considerada como referencia alén das fronteiras do espacio estricto. Vamos a ver, eu colo que hai un... Porque, porque é unha, unha dinámica moi complicada, non é? Ahora sempre di, que iso é moi complexo, con eso xa, xa, xa contestaxe, xa, é moi complexo, non, non, non se trata de decir que é moi complexo, tratase de que Por unha banda, está a evolución dunha dun proxecto político que nace no núcleo máis consciente, máis radical, no sentido propio a palabra, non de extremista, senón de radical, do nacionalismo contemporáneo, con un diseño moi aberto, que é o bloque de 1982 e que abre unha etapa porque é un diseño novo é un diseño que pretende precisamente ser unha, unha frente para unha maioría social, para o que se pode chamar en términos de linguaxe da esquerda unha alianza de clases, alrededor de dous eixos. O avance na transformación social en positivo do país e o avance no proceso de autodeterminación, de, por tanto, de consecución de, de, do exercicio da nosa soberanía política como povo, decir, de, de, de sermos un suxeto político, igual a calquer outro, verdad? Ben, que a base do federalismo, en contraste co que é unha autonomía que é otorgada en arriba sempre. Bueno, moi ben. E ese proxecto, eu digo, sempre digo que no 82, na Asamblea de Riazor, nace por unha banda un deseño, un proxecto, e por outra banda unha realidade que só é unha parte dese proxecto. Pero a, aplica, a, a práctica política que se fai eh, con un, un sistema radicular moi extenso na sociedade porque aínda que estuvésemos baixo mínimos en presencia eh, política institucional sempre Carlos Ruiz Rodríguez escribía artigo dicindo Beiras, tú tienes el lo parado con el 1% e tienes Fene e Corcubión. O sea, como dicía, pois pues, voume bañar a Corcubión, non hai problema. Claro, logo resulta que era Fene e Corcubión, despois non sei que. Bueno, eh, pero había, en cambio, todo o que era ah, as comisións labrego, o sindicato labrego, todo o que eran a, a, o tecido das asociacións culturais que se construíran entre os 60 e os 70 que aínda existían e estaban activas. Había o, o sindicato da, da, da INGA, que aínda era INGA, etcétera, etcétera, que Ah, e había logo todo un tecido de asociacións veciñais, todo un tecido asociativo que, por exemplo, volve a, aparecer de súpeto cando Prestige, que dice, ah, en Galicia, non, estaba aí. Un detonante que de luego, brumba, esa saíse para arriba, como unha erupción. Eh? Bueno, pois pues todo eso estaba e eso foi o que permitiu ir avanzando de abaixo arriba, moi abertos, de maneira que se chega a que no plazo de menos de 10 anos intégranse isto o que era fora o MC e a Liga. De Mestega, comizar, pola esquerda. Intégrase o Partido Nacionalista Galego digamos, pola dereita dese espectro, pero que non era dereita, porque estaba no centro, centro, centro, centro, eh, centro liberal progresista, bueno. Isto integrase a esquerda galega da Camilo Nogueira que non quixeran participar no proceso constituinte, tal era, pero que, que e, e, e intégranse. Integranse, parecía que éramos o Bloque e Esquerda Galega, Camino de Beiras, eso, e resulta que veña esta, porque nos... Con... Camino e Beiras, coño, empezaron a traballar xuntos no, no, na sociedade, en política, en 1963-64 en Vigo que eu vivín seis anos ali, eh? para estar somos vellos conocidos. Bueno, e por outra banda, resulta que, aparte de integrarse eso, máis do 60% da xente que se afilia ao BNG e que entra de 20 de ben non está en ningún deses grupos, ni no PEGA, ni no colectivo socialista, ni no... Por lo tanto, funciona, no sentido de que a maior parte dos contingentes son de afiliación individual. E eso abre. Hm? Por tanto, eso vai... E hai unha cousa moi importante. Cando se esmendrella a coalición galega nas eleccións do, do 89, a mitade, calculo eu, do vo, dos votantes de coalición galega a que procedía da, da sintonía do galeguismo, non a que procedía do CD, pasa a votar o bloque. Sei, non? Gracias a que a que o bloque non estaba en plan de descalificalos. Cando hai goberno tripartito, eu modulo a miña posición para non, non fago o mesmo tipo de posición que Albor ou que aquel eh, goberno des nove meses que abortou finalmente de maneira no Rajoy, recordades, cando despois da, da, da operación de, de Barreiro e, e, poñan a Mariano Rajoy de vicepresidente estas historias. Non, pasou a decir, oh, un momento, eh? E a consecuencia é que se abran e todo eso. Hasta que chega o momento que se cumpla aquilo que algúns din, que eu non creo que el bloque murió de éxito. Non. Hai un proceso, por unha banda, de esto configuración de rigideces dun aparato dunha profesionalización que se está dando en todas as forzas políticas, pero que no BNG non cedera Segundo lugar, hai un grupo que ten unha concepción da organización política que é o que se chama ML, marxista-leninista, hm, que eh, aceptou esta regla de xogo abertas durante un período, pero cando viu que Incluso se convertía o bloque en alternativa de goberno da xunta e dicía hai aquí ou controlamos ou senón isto vai nos das mans, de acordo? Chamas unión do povo galego. Bueno, e esas cousas eh, conxugadamente deron lugar a que, eh, por exemplo, pois o espectro interno do BNG, que eran o que dixen sempre, eran como unha serie de faciadas de lecturas específicas de un proxecto común, foronse convertindo máis ben en lobes internos polo reparto do poder interno. E iso é un proceso xenerativo como os que estamos, os cidadáns están denunciando nos partidos políticos convencionais. E foi pouco a pouco convertiéndose nunha plataforma dirixida por un partido que marcaba as pautas e controlaba as rendas como fora o vello BNPG. E entón, eso, claro, cando estás calculando así, tens que empezar a... Eh, en vez, eu dicía, mira, en vez de ser un círculo con moitos segmentos, que son as distintas lecturas do, do proxecto común, empezou a ser un círculo con círculos concéntricos. Pois Están o núcleo, los auténticos. los auténticos, a interpretación auténtica das escrituras. Na, de seguinte, os que comparten esa lectura, aínda que non son auténticos. Despois, o círculo un pouco máis de, de fora, os que, bueno, de todas maneiras, pois son razonablemente compañeros E logo, os que, eh, oi, estes... Eh, son moi heterodosos, calquer día, tal, etc. Entón, claro, eso, eso é terrorífico, pero eso pasa nas forzas políticas. O grave que pasase o nacionalismo. Esas son algunhas respostas, pero non é a resposta, non teño a resposta mm, que sintetice todo eso. Se a tivese, podería facer as cousas moito mellor do que as fago, que mm, cometín cantidad de erros na miña vida. Bueno, eu coido que sí que é máis ben tempo de de autoliberarnos da, da permanencia neste espacio recinto e moitísimas gracias outra vez entón imos cada quen a facer o que quiera tomar un viño ver o partido ou pasear gracias, gracias.